Orchid Hunting Season 2 Episode 3 v přírodní památce v Kuksu. Chce se překvapit, co tady najdeme nebo nenajdeme. Je to takovýhle koberec sasanek lesních. To je pantofel jak kráva. To jsme neviděli, loni tam byl takový umrněný jeden trojkvěťák. A tady tohle je prostě úplně famózní trs. No to je famózní tohle. Ne, nesmíme nic trhat, tady tohle to je tak strašně vzácný. To je vzácnější než zlata. Ještě tady, ještě tady natočím tady toho trsíka. Ale tady jsou nějaký ještě, tady jsou ještě nějaký mladý. To je pecka, ty vole, to je pecka, to je totální prostě mordor. Totální porno. Totálně boží. Další klapec, ty těch tady je, to je boží lokalita tohle. Takže čus, jsem zpět, Teď už je jasný, že orchid hunting, orchid hunting, nevím, musím se informovat. Season 2, episode 3 byl jako mimořádně úspěšný, protože to, co jsme tady na tom místě viděli, tady je za náma, to bylo porno. Masak. Děkujeme, Matko Přírodo, že jsi nás takhle pohodil. Zvítězíme.